ゆかへんのゆかとせんちゃんです、はい、今日はどこに行きますか今日はあのお寺に行きますなんでですかえー、っと今日は10月14で、うん、こちらの結婚記念日プラス、うん、私の訪問のお願いを <laughs> いいいいね <laughs> 韓国は29歳がすごい悪い 年齢ですね、だから「アホプス」って言ってヒューは結婚もしないし、すごい人生で一番悪い時っていう一つです、で私今その年でいろんなができるんです本当になんか体がねだからすんちゃんのお尻の利用 なんかチェジュ島でこういうこうお寺的なとこは初めて来ました ちもちお尻ばっかりお願いしたお尻自然に治ってほしいですとかいやここはねすごいと思いますよ、うん、みんなジェジュ来たら1回には来た方がいいと思います、うん、なんか平和になる人もいないしこうやって外人もいっぱいいるしみんな写真撮ってるああのトンギャンっていうで、うん、まあ、タイにもあるけど タイと違うおっさんって感じえっ、とこれあのゆかちゃんで私あ土を作っておしゃれ俺の話ねおさらいしてあとは凝ってまた ちらの家族の写真がこちらに鏡が座っておいて私傘持ってるんですこの靴褒められたね、うん、に <laughs> これ欲しいって言われたすごいぜ流行に敏感なお坊さんでした カフェが思ったよりも混んでたので羊のね牧場があるカフェにやってまいりましたちゃんラーンね <laughs> ここがカフェであっち側に羊ちゃんたちがいる牧場があるみたいです どうですかああいいと思いますすごい好きです動物好きだからね動物好きだし、うん、早くあのあれ食べたい食べさせてあげたいね <laughs> 人参、うん、そうだねうんかわいいわ来てる来てる来てる でしたあ楽しいと思います <laughs> めっちゃ楽しかった <laughs> シュールチャカだ何それでは今日も最後まで見ていただいて